Не так давно в интернете появилось загадочное существо Мамо. Кто-то думает, что это вирус, кто-то хакерская программа, но мы сегодня поговорим о том, как этот тренд разрушает личность. Что вызывает эта картинка у здорового человека? Отвращение и страх. Страх Негативные эмоции и влияние страха на организм человека изучено довольно хорошо. Сильный страх запускает программу самоуничтожения организма. В 2009 году ученые Вашингтона обнаружили, что страх влияет на физиологию. Эксперимент был проведен с людьми, которые смотрели фильмы разных жанров. И какой, как вы думаете, фильм ухудшил анализы крови участников? Правильно, ужасы. Люди плохо себя чувствовали. При выработке гормона стресса кортизола учащается сердцебиение, а сильный испуг может вызвать нарушение кровотока, гипоксию мозга и значительное повышение кровяного давления. Нельзя ни в коем случае показывать это изображение детям. Если взрослый человек испытывает отвращение, то у ребенка это может закончиться травмой, сильные, неблагоприятные и благоприятные для организма реакции разного рода. Ученые-психологи определили, что к числу групп населения с наиболее высоким уровнем психоэмоционального напряжения относятся женщины, лица старше 40 лет, лица с начальным и высшим образованием, разведенные, пенсионеры, безработные, лица с низкой самооценкой здоровья.